አያስፈልገንም። አብይ አያስፈልገንም። እመኑኝ፣ የእግዚአብሔር በመልክ አይደለም፣ በንግግር አይደለም፣ በስብከት አይደለም። አብይ አያስፈልገንም። harka fune daawwattootaa fi hordoftoota AGM nageenya rabbii guddaan bakkaaf kallattii jirtan maratti isin haadha qabu isiniin jechaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo adda addaa walitti qabanne gama AGM dhufnee jirra kanneen YouTube chaanaalii AGM faaraa taatan maatii YouTube keenyaatti dabalamaa isiniin jenna kanneen akka duraanitti hordoftan ammoo viidiyoo keenyaa laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin Egaa yeroon kun yeroo oduu isin biraan geenyu osoo hin taane odeeffannoo adda addaa xiinxala gaggabaabaa irratti kenninurra yeroo geenyeeti jiru Egaa yeroo hunda sa'atii kana kan isin biraan geenyu odeeffannoo garagaraati Amma immoo odeeffannoo amma qabanne akkuma sa'atii muraasa dura isin biraan geenyee turre. dhimma waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa federaalaa araara buusuudhaaf Taanzaaniyaatti argaman irratti paartiin Izeemaa yookaan paartiin haqaa hawaasummaa Itoophiyaa ofiin jedhu ibsaa baaseeti jira. Paartiin kun araarri Oromiyaatti bu'aa jiru isa mufachiisuus achuma keessatti ibsa isaa kana har'aa kanaan beeksiseeti jira. Paartiin kun ejjennoon inni nageenya Oromiyaa irratti qabu maali? Ejjennoon inni uummata Oromoo irratti qabu maali kan jedhu gabaabsinee daqiiqaa muraasa gama dhumaa irratti kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Maaliif ibsa kana baasu? baasuun isa barbaachise kan jedhus kan isin biraan geenyu taha jechuudha gama biraatiin ammoo odeeffannoo keenya lammaffaa irratti qabanneen albamiin mataa dureen isaa oromiyaa jedhu ebla 28 eebbifamuudhaaf jira albamiin aadam muhammad yookaan artist aadam muhammad kun oromiyaa mata duree jedhuudhaan dhufeeti jira albamiin kun maal of keessatti qaba akkasumas albamii kanaaf galiin hagamtu bee birrii meeqa itti baasee namni kun albamii kana waggoota baay'ee itti fixee hojjete kan jedhu irratti guyyaa har'aa ibsi kennameeti jira artisti Adam Muhammad akkuma beekamu artii Oromoo keessatti nama gahee olaanaa qaban yeroo Oromoon rakkatutti nama aartii qabaniin bakka guddaa uummata kanaaf kennanii hojjechaa turanidha. Guyyaa irraatiif miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiti jiru koreen hundaa'e kuni. Egaa guyyaa kam eebbifama albamiin kuni akkasumas immoo sirna eebbaa kanaaf maaltu qophaa'e kan jedhus gabaabsinee kan isin biraan geenyu taha jechuudha. Gama dhumaarratti ammoo dhalattoota Oromoo biyya Jabuutii keessa jiran irratti amma haleellaan bifa jijjiirratee gaggeeffamaati jira. Haleellaan hamaan dhalattoota Oromoo Jabuutii irratti gaggeeffamaa jiru kun maaliif uummata kana irratti haleellaan kun baname kan jedhus isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuudhaan yaada keessan gara koomentiitiin nuuf barreessaa isiniin jenna akkasumas ammoo viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik sheer godhaa isiniin jenna kallattumaan guutuu gabaasaa irra qabannetti isin dabarsina. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti isiniif tuquudhaaf yaalletti odeeffannoo keenya isa duraatiin artisti Adam Muhammad Arbaa yookaan ammoo lammii lammii mee wali birmadhaadhaan namni beekamanii fi akkasumas ammoo sirboota adda addaa hojjechuudhaan artistoota Oromoo keessaa nama bakka guddaa aartii Oromootiif qabanii fi akkasumas ammoo muuziqaa Oromoo sadarkaa tokko ol kaase kan jedhaman artist Adam Muhammad albamii mataa dureen isaa Oromiyaa jedhu qabatee dhufeeti jira. Guyyaa har'aa jechuun hoteela kennaatti ibsa miidiyaaleedhaaf akka kennanitti albamiin Adam Muhammad Ahmad Eblaa 28 bara Kumala Kudashan Guya Sambata as deemu akka eebbifamuuf jirullee guyyaarraa miidiyaadhaaf Ipsa Kenani Tijuru Walisa Adam Muhammad Aja Ada Guji beeksisuu keessatti nama gahee olaanaa qabanii fi akkasumas ammoo bara Di Damati Oda Awardi nama injifatan keessaa isaan jalqabaati. Albamin kun ammoo sirboota kudha afur kan of keessaa qabu yoo ta'u maqaan isaa yookaan albamichaa Oromiyaa jedhamee moggaafameeti jira. Ebla 28 bara 2015 sa'aatii 7 irraa jalqabee hoteela Hiltanitti ni eebbifama jedhamee abdatama. Albamichi ammoo namoota akka Mokonnan Lammaatti kan qindeesse yoo ta'u walitti makiinsaa fi abbaa gaas Kibra Warq Shawataa fi baasii albamichaatiif yoo xiqqaate birriin miiliyoona takka tuqaa lama ol bahuu dubbatameeti jira. Gatiin albamichaa baankii Awaashii fi bishaan yookaan bishaan gooldi akkasumas ammoo buna baqqee fi kanneen adda addaa warra ispoonsaraa ta'an keessatti argamamu. Albamiin kun ammoo karaa iTunes, Spotify fi Apple irrattis gadhiifama jedhameeti abdatama albamiin kun ammoo ebla 28 hoteela hiltanitti sagantaa garaagaraatiin ni eebbifamaa jedhame affeerraan guddaan garmaa miidiyaa biyya keessaatiin taasifameeti jira egaam ummanni oromoo aartii isaa guddisuudhaaf aartii isaa cinaa dhaabbachuudhaaf addatti ammoo wanti ummanni keenya beekuu qabu tokko yeroo aartii oromoo cinaa dhaabbachuu qabutti cinaa dhaabbachuu aartii oromoo sadarkaa tokko ol kaasuudhaaf hawaasni kun gahee isaa taphachuu danda'u qaba. har'a osoo albaamii akkana jarri kaan hojjetan ta'e jarri kaan sun hojjetan ta'e albaamiin isaa kun namoota hagam akka irratti hirmaatu tilmaamuun naman dhibu haa ta'u garuu immoo amma yeroo ammaa kanatti albaamiiwwanis ta'e warroota kitaaba barreessanis namoota dandeettii aartii garaagaraa qaban hundaa'u uummanni oromootis cinaa dhaabbachuu irratti argamu kanaaf ammoo nutilleen akka ejmtti albaamii guyyaa 28 eebbifamuuf jiru kan artist Adam Muhammad kanarratti Uummanni Oromoo addatti magaalaa Finfinnee jiru faan guutumatti irratti eh, argamuu danda'uu qaba. Kan bakka biraa jiranis afeerraa taasifame kana fudhatanii albamii kana bifa miidhagaadhaan bifa nama ajaa'ibsiisuun akka gaggeessan hawwii fi abdii keenya. Kanaaf akka keenyatti nutilleen eh, albaamii kanarratti akka argamtan isiniin jennee jira gama kaaniin ammoo artiist Aadaa Muhammad Arbaatiin baga gammaddee baga bakka kana geesse jechuun jaalanna kanaaf ammoo guyyaa eblaa 28 sa'aatii torbatarratti hoteela Hiltanitti akka wal arginu abdii keenya ammaaf kan qabanne kanuma kana asumatti keessaa baanaa gama odeeffannoo keenyatti aanutti isin dabarsina. Egaan odeeffannoo keenya isaa lammaffaa irratti qabanneen akkuma mata duree irratti isiniif xumine turre dhalattoonni Oromoo biyya Jabuutii keessa jiraatan haala rakkisaa fi haala hamaa keessa jiraachuu miidiyaalee hawaasaa akkasumas immoo namoonni achirraa yaada isaanii ergaa jiran eh, dubbachuu irratti argamu. Egaa eh, Jibuutii keessatti uummanni Oromoo baay'inaan jiraatu. Keessumaa uummanni Oromoo baay'inaan kan achi keessa jiraatan hawaasa Harargeeti. Hawaasa Harargee lamaanii jechuudha. Eh, sababiin isaa sababiin daangaan achiitti walii aanuu fi uummanni keenya ammas baay'inaan waan achiin daangaa qaxxaamuranii biyyoota Arabaa deemaniif baay'ee Jibuutii keessa jiraatu. Biyyi san oowwa haala qilleensa isii dandamatanii jiraachuun ulfaataa ta'e osoo jiru. Biyyi ifiifuu eh, xiqqoo akkasumas immoo biyyi sun kana dura hawaasa biyyoota adda addaa jiraachisaa turte amma immoo uummata Oromoo ilmaa hanga ajjeesuutti geesseetti jirti. Biyyi tun ammoo imbaasiin Itoophiyaa achi keessa jiru dhimma kanarratti homaa hin dubbanne. Imbaasiin achi keessa jiru ibsa tokko hin baafne. Haleellaa tibbanaa kanaaf ammoo ka'umsi wal dhabdee nama lama gidduutti ta'edha kan amma akka odeeffamaa jirutti. Magaalaa Jibuutii keessatti dhalattoota Oromoo yakka tokko malee hidhuu ajjeesuu Eh, akkuma itti fufetti jira guyyaa har'aallee akka odeeffannoon achirraa eh, namoonni achi jiran dubbatanitti namoonni lama akka ajjeefaman dubbataniiti jiru. Eh, ilmaan Oromoo Jibuutii kan gandoota akka Aribaa Umbulii kaartiyaa fi bakkeewwan biroo keessa jiraatan haleellaan kun itti cimullee dubbachuu irratti argamu. Magaalaa Jabuutii keessatti dhalattoota Oromoo yakka tokko malee irra deddeebiin Eh, keessumaa juma kana keessa irra deddeebiidhaan hidhaa fi ajjechaan itti hammaateeti jira. Namni achirraa Jaabir Ismaa'il dhalootaan harargee bahaa naaf yoo ta'u namni tokko kan lubbuun darbe namni biraa ammaaf eenyummaan isaa adda baane akka darbe OMN gabaaseetu jira. Akka jiraattoonni achi jiran yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif erganitti ka'umsi waldhabdee kanaa hojjettuu mana keessaa tokko tan sabaan amaara taatee fi nama keenya gidduutti eh, kan dhalateedha akka dubbatamutti Akkasumas ammoo dargaggoota dubartii ulfaa manguddoo osoo hin jedhin osoo adda hin baafamin namoota jumlaadhaan qaamni eh, nageenya biyyattii hidhattii guru reebuu fi filee Eh, tumicha irratti raawwachaa akka jiru dubbatamaati jira. Ilmaan Oromoo magaalaa jabuutii gandoota akka Arbaa Ombolii kaartiyaa keessa jiraatan kunneen ammoo sodaa qaban irraa ka'uudhaan gan iddoo laga har jedhamutti walitti qabamanii hanga namoota kum ta'an achitti yeroo ammaa kana beelaa fi dheebuu rakkachaa akka jiran dubbataniiti jiru. Egaan rakkoon kun eessaa dhalata yoo jenne rakkoon akkanaa kun eh, biyya Arabaa keessatti yeroo eh, hedduu dhalata. walitti bu'iinsa dhuunfaa mana hidhaa keessattis bakka hojiitti uumamuun rakkoon akka jabuutitti amma hammaatee kun ni dhalata. Rakkoon akkanaa ka'umsi isaa tokko ofittummaaf yookaan of tuulummaadha. Namoonni yerooniif bakka hojii jiran eenyummaadhaan wal qoodanii wal dhabuu yookaan ammoo walitti bu'uu siyaasuma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru biyya namaa geessanii ittiin wal dhabuu fi ittiin wal haadhuun rakkoo akkasiitiif yeroo hedduu nama saaxila. akka ergaatti namoonni keenya yerooniif bakka hojii yookaan ammoo biyya namaa yookaan biyya baqaa keessa gaafa jiru namni keenya nama waliin walitti bu'u nama eenyummaa isaa bakka biraa ta'e waliin walitti bu'uurraa of qusachuu danda'u qaba namni keenya. Hin barbaachisu isaas hin ilaallatu waan Siyaasaadhaaf yookaan waan fedheefis haa ta'u walitti bu'insa dhuunfaatis yoo ta'e yeroo biyya namaa keessa jirutti namni keenya of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. achi keessatti haalellaa eenyumaatti irratti raawwatama amma fakkeenyaaf ijoolleen jabuutii keessa jiran sababa nama tokkootiin namoonni kuma dhibba tokko miidhamuu danda'u kuni ammoo rakkoo dhuunfaa nama lamaatirraa kan ka'u wanti akkasii kan mudatu biyyoota arabaa keessatti walitti bu'iinsa mana hidhaa keessatti yeroo adda addaatti ni mudatu manneen hidhaa saudi arabiyaa keessatti keessuma rakkoon akkasii ammoo walitti bu'iinsa nama lama gidduutti achitti dhalateen eenyummaaf eenyummaa gidduutti dhalatee sana booda mana hidhaa keessatti hanga qaamni nageenyaa biyya miidhaa uummata kanarraan gahutti wantoonni akkasiin geessan. kanaf ammoo walitti bu'iinsa dhuunfaarraa yeroo biyya namaa keessa jiran namni hundi walitti danda'a garuu walitti bu'iinsa eenyummaa fi dhuunfaarraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Dabarsanii ammoo akka sanyummaatti eenyummaatti jijjiiruunis dogoggora waan ta'eef namni keenya waan akkasirraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Dhimma kanarratti ammoo imbaasiin Itoophiyaa achi keessa jiru uummata cinaa dhaabbachuu danda'u qaba. Uummata walitti bu'ee deebisee qaama seeraa biyyattiirraa fi uummataas addeeguun baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti daatee qaamni seeraa achi keessatti ajjecha hamaa raawwachaa jira amma uummata keenya irratti hin barbaachisu. Imbaasiin achi keessa jiru tarkaanfii fudhachuu danda'u qaba. Yookaan kan wanta imbaasiin biyya namaa keessa namaa dhaabbattuuf maaliif jira? Maaliif biiroo banatanii achi keessa taa'u? Waan akkasii imbaasooti biyyi imbaasiin biyyaaf dhaabbattee fi uummata saniif jettee achi keessa jirtu tarkaanfii fudhachuu qabdi. eeggachuunis barbaachisaadha namni keenyaas of eeggachuun barbaachisaadha kanaaf ammoo ijoolleen keenya achi keessa jirtan of eeggachaa eh, of eeggadhaa isiniin jecha ammaaf dhimma jabuuti odeeffannoo hanga ammaa jiruun namoonni lama akka lubbuun darbite guyyaa irraa gabaafameeti jira gama biraatti ammoo odeeffannoo kana namoonni qabu nuuf qooduu ni danda'a nutis akkuma arganneen jala buunee isin biraan geenya kanallee xumurree jira asumatti keessa kan baanu isa itti aanuti darbina. odeeffannoo keenya isa xumuraatiin akkuma jalqaba irratti isiniif tokkoof yaallatti yeroo ammaa Oromiyaa keessatti waggoota afur waraanni gaggeeffamaa ture lubbuun lammiilee nagaa hedduunis darbaa turaniiti jiru. Egaan eh, araara buusuu fi Oromiyaatti nagaa buusuudhaaf lola dhaabuudhaaf waliigaltee gahuudhaaf yeroo ammaa kana akkuma kana waliin Piriitooriyaa yookaan ammoo Afrikaa kibbaa deemanii waliigaltee irra mootummaa federaalaaf TPLF gaanitti waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan federaalaa Taanzaaniyaa Odolaa Zanzibar irratti marii gaggeessaatti jira. Mariin kun ammoo torbeen jalqabaa kaleessa xumurame guyyaa har'aa yookaan boruu ibsa kennanii jedhamee ta'u abdatamaa jira. Dhimma kanarratti miidiyaaleen idil addunyaa hordofaa akka jiran dubbachaati jiru. Haa ta'u malee ammoo araarri Oromiyaatti bu'u garee mufachiisuu fi yeroo hunda garee hin jaalanne hedduu qaba. Addatti ammoo garee warra kaabaa tasuma fudhachiisu hin liqimsanii araara Oromiyaatiif nageenya Oromiyaa siin jaallatanii gareen kun ammoo dhaadannaa isaanii irra deddeebiin argisiisaa jiranirraa eh, ragaan guddaan ni jira. Kaleessa galgala jechuun kaleessa galgala eh, Waashingitan Diisitti gareewwan wal ijaaranii eh, hiriira gaggeessaa turan. Hiriira jibbiinsaa kana dura lallabaa turan garuu humaa fiduu hin dandeenye malee hiriira jibbiinsaa uummata Oromootiif qaban abbaan amantii tokko kaleessa fuula Feesbuukii gubbatti maxxansinee turre biyya abbaan amantiitti nageenya labsuu qabutti abbaan amantiitti lola labsu biyyi Itoophiyaa jechuun. ከዚህ በላይ አያስፈልገንም። አብይ አያስፈልገንም። ለመኑኝ እግዚአብሔር በመልክ አይደለም፣ በንግግር አይደለም፣ በስብከት አይደለም። አብይ አያስፈልገንም። ከዚህ በኋላ ግን የኢትዮጵያ ሰላም የሚረጋገጠው አብይ በመቆሙ ወይንም ኦህዴድ ኦነግ በመቆሙ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቆመው ኢትዮጵያ ሲያስተዳድሩ ነው። እውነት አስብ። ይሄ ነው የሚያስፈልገን። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ያጽናት። እናመሰግናለን። ገሬ ወረካ ባቱኒ ወራ አቦቲን አመንታ መነ ክርስቲያና ከይሰ ዳበቴ ስላ ነገኘ ለብሱ ቀብዱ ከረረቲ ባቴ አከ ዱርየቲ ወራነ ለብስቱ ከይሰ ብይሱን አከሲ ብይ አከሲቲ ከይስማ ወሪ ዋሽንግተን ጅራተን ብየ ዲሞክራሲ ጉዶ ከይሰ ጅራቻ waraana labsan qaanfa kan qaanfanne kan hin saalfanne ummata akkasiitu jira Itoophiyaa keessa abbaan amantii guddaan yookaan ammoo qeessii namni ofiin jedhu ofiin jedhu tokko waraana labsaa Itoophiyaa irratti waashingitan taa'e qaleessa fuula feesbuukii gubbatti akkuma agartan dhaabbatee lallaba onag onagiititu masaraa keessa jira kanaaf ammoo onagii masaraa keessaa ba'uu qaba. sun hin ta'u taanaan ammoo qawwee binnee qawweedhaan faannoo hidhachiifnee Itoophiyaa masaraa minilik masaraa abbaa keenyaa sun ni deeffannaa jaabbaan amantii tokko qeesiin guddaan kan saalfanne waashingitan walakkaa dhaabbate uummata akkasiitu jira. Dhimma araaraa kana guutumatti akka hin fudhannee fi Onagii wajjin mari'atamne mootummaan kun mari'a gallaan bahanii iyyuu jiran. Isaan caalaa immoo warra boordiin filannoo biyyaalessaa hayyama kennee fi seera kennee fi seeraan biyya keessa socho'an kan boordiin filannoo tarkaanfii irratti hin fudhanne kan waraana labsamtu nama ajaa'iba. Paartiin Izeemaa kana dura paarlaamaa irra taa'ee TPLF fi mootummaan federaalaa haraarama hin qabu akkamitti shororkeessaa waliin mootummaan federaalaa haraaramaa kanaaf aangoo gaddisuu qaba mootummaan kun jedhee paarlaamaa keessa taa'ee paartiin Izeemaa dubbachaa ture. Har'a immoo araara Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jiru kan Oromoo kana inuma akka hin fudhannee fi araarri kun maal akka ta'e gabbee mootummaanii fi abaa'oonis ibsuu qaba. Maal araaramu jiranii maaltu achi keessa jira araara san keessa. Kana jechuun sodaa araara irraa qaban argisiisaa jiru. Abdii kutannaa agarsiisaa jiru. Eeyyeen kutadha abdii nun galchu. Garuu maaliif araaramtan jechuun maal jechuun Hayi. Nageenyi Oromiyaa dubbachaa turre nageenyi Oromiyaa Oromoo qofa tasumaan fayyadu. Nageenyi Oromiyaa Amaara fayyada. Nageenyi Oromiyaa Guraagee fayyada. Nageenyi Oromiyaa sabaaf sablammii biyyattii fayyada. Izeemaan amma gaama kana ibsa baaseen wanti kana duratti TPLF fi mootummaan federaalaa waliif galanuu nuuf ifaa miti. Maal irratti waliif galanii nuuf ifaa miti? inumaa kan ammoo abaawotii fi kan mootummaa ifa ta'uu qaba. Tokko sodaan reefuu oduu keenya keessattis hin biraan geenye ture. Tokko sodaan isaan qaban dhimma hiree ofiin murteeffannaa uummata Oromoo wanta jedhu dhaga'uun fadhan jarri. Lama dhimma magaalaa Finfinnee ni kana dura jaalmarroon akkuma yaadatamu torbaan osoo guyyaa mariin eegaluuf deemtu BBC waliin turtii taasisen araarri Oromiyaa fi araarri Tigraay garagaraa. Dhimmi Oromiyaa dhimma namni lama akkanumaan guyyaa torbaanitti yookaan ji'a takkatti umurii biraa galuu miti. Dhimmi Oromiyaa Tigraay irraa baay'ee gargar fagoodha. Sababiin isaa inni jalqaba uummanni keenya hubachuu qabuus inni duraa dhimmi magaalaa Finfinnee nuuf warra Tigraay waliin fakkeessu. Dhimmi hiree ofii murteeffannaa nuuf warra Tigraay waliin fakkeessu. Wanti sodaa Izeemaa akkas boochisaa jiru miidiyaa irratti bee ibsa baasisuu isa mude tokko waan lamaan kanaa jira. Wanti lamaan kun keessumaa dhimmi magaalaa Finfinnee isaaniif sodaa guddaadha. Dhimma kana immoo Oromoon abdii guddaan eegaa jira. Oromoon ammoo eenyuus hin gaafatu amma booda. Waan isaatiif eenyu akka hin gaafanne jala sarareetti hima. Bakka qaamni sadaffaa jirutti mariin gaggeeffamaa jira eeyyeen. dhimmi magaalaa Finfinnee achirratti ni ka'a. Dhimmi hiree ofii murteeffannaa achirratti ka'uu danda'a. Wantoonni akkasii baay'eetu jira. Wantoonni Oromoo fayyadan achirratti kaan tokkoof lamaa miti. Kana hunda ganaadhaaf wanti isaan booyaa jiraniif kan. Kanaaf ammoo ibsa nuuf laachuu qabanii waraana bilisummaa Oromoos akkasuma mootummaanis waan irratti waliif galaa jiran. Gabbaanii ibsa kennuu qaban jaa ifatti. ibsi isaan barbaadan gaame walumaan laala moo erga ibsi san kenname booda isaanis waraana labsuu barbaadanii walumaan bullee laala ammayyuu waraana labsaa jiran ammayyuu araarri oromiyaatti bu'u hin barbaachisu jedhanii waraana labsaa jiran paartiin abinii fi izeeman naannoo amaaraa keessatti hidhachiisanii yeroo adda addaatti sochii gaggeessaa jiran garuu dimokiraasii Itoophiyaatti amaaraatu qabaaf dhiifamaa jiru malee osoo uummata biraa taatee har'a mootummaan tarkaanfii irra fudhataa ture uummata kanarratti mootummaan tarkaanfii hin fudhatu taanaan ammaa'uu bakka adda addaatti meeshaa naqachaa jira magaalaa Finfinnee. irra deddeebiin maxxanfamaa jira miidiyaalee mootummaa argaa jiruun kun hundi ammoo muffii araara irraa amma booda garuu uumaan fidanii eh, abdiin guddaan jiru garuu bakka qaamni sadaffaan jirutti arra araarri kun milkaa'ee milkaa'uu baatee bakka qaamni sadaffaa jirutti araarri mariin gaggeeffamaa jira bakka noorwee jirtutti bakka keeniyaan jirtutti rakkoon oromoo maali kan jedhu arra addunyaan ni barti jechuudha. kaduru caalaa jechuudha. Duruu beeki garuu kaduru caalaa baratti bakka qaamni sadaffaa jiru waan ta'eef. Kanaaf kana booda ammoo isaanii feenaan isaanii booyaa oolu malee uumaas fiduu hin danda'ani. Izeemaan ammoo yaadni isaa guutumatti erga fi gartee araara kana waan waliif galan baree booda waan godhuuf deemu murteeffadhaadha karoorri isaati. Kanaaf ammoo warra Izeemaatiin abdii qutadhaa jennaani. Duraanuu qutatanii guutumatti qutadhaa jenneetti himna. Daawwattootaaf hordoftoota keenyaa Eh, dhimmi araaraa ammoo amma gaggeeffamaa jiru har'a eh, yookaan boru ni torbaan jalqabaa xumuramaa jedhameeti kaleessa galgala kan dubbanne turre nuti illeen dhimmi kun ammoo araarri maalirra gahe kan jedhu jala buunee waan irratti waliif galan akkasumas ammoo walii galteen maal fakkaataa kan jedhu hordofne isin biraan geenya yeroo adda addaatti yeroo hunda isinis nu hordofuu hin dagatinaa viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik sheer godhuu hin dagatinaa ammaaf kan qabanne kanuma yeroo milkee isiniif ta'u.